Jeszcze raz Great Canyon w Arizonie na dole Colorado River Colorado River stąd ledwo widoczna na zoomie jako tako wychodzi Naprawdę, jeżeli ktoś ma lęk wysokości, niech tutaj się nie zbliża.